رينا هل تصل إلى مسامعك أصوات الأرواح التي تلتهمينها كما أسمعها أنا؟ رجعت لسبايك نفذت الشحنات Oh guys, go B. العدو قد عدنا إلى القتال وأنا لا أشعر بالتعب ماذا عنكم؟ أعيد التلقيم مجان قوتك هنا سقطت السبايك في بي تبقت ثلاثون ثانية Report and What the fuck? تبقت عشر ثوان. جاد. السبايك. جد ريبر تقولوا آخر لاعب باق تبقى عدو واحد سموك سموك سموك شت ارفع رأسك نحن فالورانت نحن مقاتلون أعيد تلقيم Just one second and we defuse. But it's too late. الشتات تونسي يا رينا هنا احذروا احتاج مساعدة أنني يبدو أنني لم أعد أملك سوى 87 قنبلة يدوية آمل أن يكون هذا كافيا يا ريني يا ريني سترايك آخر لاعب باق نحن هنا لأننا الأفضل إياكم أن نعيد التقييم أحتاج هذا أعيد التلقيم بس هيا فلنذلهم وضعت السبايك في اي تبقى عدو واحد لنحقق الفوز لا يوجد خيار آخر هيا بنا أعيد التلقيم أعيد التلقيم اسمع فيا اسمع فيا يعني اسمع فيا بشكل منيح أسلب البصر أعرف أين أنتم تحديداً يا للأسف 30 ثانية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 É... E e هنا كيف عنده استعدوا لنيران الجحيم انتهيت صح صح جيجي آخر لاعب باق. فاك يو Jet. كورفا يبانا أداء رائع. إنها سيمفونية الموت أعيد تلقيم لا داعي للقلق ستعتادون على سماعي أعيد تلقيم وقعت السبايك لن يموت حلفائي آخر لاعب باقٍ حان الوقت لادخار الدعم عندك سكينوجين عندي هناك من يشتري هذا شكرا انتراش ثانك يو شكرا اب نوب تيم شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا you don't even see how I play, <laughs> and he calling me noob. <laughs> Just oh rage it. Good. No, bro, I don't playing. I AFK. Go the fuck yourself, bitch. Go fuck a mother, bitch. I'm gonna fuck your mother in your bed, bitch. Fuck you, Jack. Fuck you. Jeszcze raz, fuck you. هنا Speak English, retard. زرعت السبايك كان قتالا جيدا Fucking noob Arab. Are you Arab? رصد Fucking عدو Arab. Are you في speaking Polish? Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, you're so bad. آخر لاعب Oh my god, أنتم you're so bad, تحديداً. you're so bad, you're so bad, bro, you're so You're so bad, you're so bad, you're so bad, you're so bad, you're so bad. You're so bad, you're so bad, you're so bad. You're so bad, you're so bad, you're so bad. that bitch. You're so bad, you're so bad, you're so bad, you're so bad, you're so bad, you're so bad, you're so bad, you're so bad, you're so bad, you're so bad, you're so bad, <laughs> <laughs> you're so bad. You're so bad. الجبل لا تهينوني هل توقعتم حقا أن ينجح ذلك؟ إن مدينتي بحاجة إلي ولا يمكنني البقاء بعيدة لوقت لا توجد شحنات لننتهي من الأمر بسرعة سبايك تبقى عدو واحد Good job, Jeff. آخر جولة قبل التبديل فلننفق الأموال قبل أن نفقدها في A روتيتك A روتيتك فورميت لن يموت حلفائي وداعا سقطت السبايك في الوسط عدو واحد تبديل الجبهات فبقى عدو واحد We need to kill him fast. تبقت ثلاثون ثانية لا تموتوا أريد سلب حياتهم لا حياتكم أعيد التلقيم أعيد التلقيم Fuck you, Jed. سوف أصبح كابوسهم natin. تبقى عدو واحد انتظروا حتى أعميهم قبل الهجوم أعيد تلقيم عندك سكين بانتون عندي هيت هناك من يشتري هذا شكرا ثانك يو منين ليك سكين انت هذوما الكل ما شاء الله ظلال متحركة ظلال متحركة رودفيلت مش بيه احذروا هنا تبقى عدو واحد Fuck you, bitch. Fuck you, bitch. أعيد التلقيم ارتعد طلع جي تي ار Bien sûr. Euh... Fin serveur. Mmh. Serveur de la paix. ايش يصير كيف في مصر فلتر فلتر بلاي باروس ما اخبرش تعيش في تونس ولا البر؟ في منطقة المهاجمين أعرف أين أنتم تحديداً اختفي تبقت ثلاثون ثانية هيا إلى التراب أسلق البصر عشر ثوان عذاب باق تبقى عدو واحد أداء رائع لست مجرد معالجة اضربوهم في مواطن ضعفهم فإذا سقط أحدهم سيتبعه البقية أعيد تلقيم أعيد التلقيم الجحيم تبقت ثلاثون ثانية ظلال متحركة نتحلل ال spike لدينا سقطت ال spike في A تبقت عشر ثوان آخر لاعب باق فريقهم يحاول التغلب علي السبايك هنا أعيد تلقيم سأعالجك أعيد التلقيم هنا أسقطت السبايك ذلك بحوزتي تبقى عدو آه، واحد تبقت ثلاثون ثانية انتظروا حتى أعميهم قبل الهجوم أعيد تلقيم مستقيم أنا في كل مكان سقطت السبايك في بي تبقت ثلاثون ثانية تبقت عشر ثوان انفجر آخر لاعب باقي سقطت السبايك في بي أعيد تلقيم محوه لم ينتهي بعد واجبه لضعفهم فإذا سقط أحدهم سيتبعه البقية أعيد التلقيم عدو في اي حشرة عند سبايك نفذ الوصف انظر إلى عين عدوك يساعد هذا في تحري الدقة سأنتزع النور من أعينهم خرج الروبوت المتفجر متحركة تم نشر الذاكرة استعدوا لنيران الجحيم أراقب هنا وصل سبايك في منطقة المهاجمين تبقت ثلاثون ثانية تبقى عدو واحد تبقت عشر ثوان مجرد بشري فحسب نقطة الفوز سنرشدهم إلى حيث يرقدون إلى الأبد أعيد تلقيم تبقت ثلاثون ثانية أسلق البصر تبقت عشر ثوان تبقى عدو واحد This spy. Majnun.